I really love Emma. I really love Emma. I really یعنی من واقعا love عشق میورزم یا بسیار دوست دارم. اما اما رو I really love Emma. من واقعا عاشق اما هستم. I really love Emma. I really love Emma. I am really confused. I'm really confused. یعنی من واقعا هستم. Confused یعنی سردرگم، گیج شده. I'm really confused. من واقعا سردرگم هستم. I'm really confused. I'm really confused. Is something wrong? Is something wrong? Is یعنی است. Something چیزی. Something is یعنی چیزی است. Wrong یعنی اشتباه. Is something یعنی آیا چیزی wrong اشتباهه. Is something wrong یعنی آیا مشکلیه؟ آیا چیزی اشتباه شده؟ خیلی کاربرد داره و خیلی استفاده میشه نه تنها این جمله و این عبارت بلکه کلیه جملاتی که در این درس ها خدمت شما تقدیم میشه بسیار کاربردی و مورد نیازتون هستند Is something wrong آیا مسئله اشتباه است آیا مشکلی است Is something wrong Is something wrong Tell me something new. Tell me something new. Tell me یعنی به من بگو فعل tell یعنی گفتن در ابتدای جمله اومده ساختار امری می به من مرا tell me به من بگو something چیزی new جدید دوستان در مورد تلفظ TH در something باید دقت بکنید something نیست در مورد تلفظ اچش باید دقت بکنید که مثل 3 تلفظ میشه زبونتون پشت یا زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید سه سه سارا میشه something something میشه چیزی همچنین در مورد تلفظ ای e در something باید دقت بکنید که بین ای e و ا something something پس something نیست something هم نیست something something یعنی چیزی new جدید something new یعنی چیزی جدید tell me something new چیزی جدید به من بگو tell me something new tell me something new Most people think so. Most people think so. Most یعنی بیشتر people افراد. Most people یعنی بیشتر افراد یا اکثر مردم. Think فکر کردن. So این چنین. Some people think so. اکثر مردم اینطور فکر می کنند. Some people think so. Some people think so. I like most types of fish. I like most types of fish. I like یعنی من دوست دارم من خوشم میاد most بیشتر types types یعنی انواع type یعنی نوع types یعنی انواع most types یعنی بیشتر انواع of از fish ماهی در مورد تلفظ فش دقت بکنید بین ای و ا فش فش یعنی ماهی I like most types of fish من بیشتر انواع ماهی ها را دوست دارم I like most types of fish I like most types of fish Would you like another cup of tea? Would you like another cup of tea? Would you like یعنی آیا دوست دارید آیا مایل هستید آیا می خواهید another دیگر یا دیگری cup فنجان of از tea چای cup of tea یعنی فنجان چای another cup of tea فنجان چای دیگری Would you like آیا می خواهید آیا دوست دارید برای پیشنهاد دادن Would you like another cup of tea آیا فنجان دیگری چای می خواهید Would you like another cup of tea Would you like another cup of tea My passport is valid for another two years. My passport is valid for another two years. My passport یعنی پاسپورت من is است valid valid یعنی اعتبار داره قابل اتکاس قابل اعتباره for برای به مدت another دیگر یا دیگری two years دو سال another two years یعنی دو سال دیگر for another two years یعنی به مدت دو سال دیگر my passport is valid پاسپورت من اعتبار دارد for another two years به مدت دو سال دیگر my passport is valid for another two years پاسپورت من به مدت دو سال دیگر اعتبار دارد my passport is valid for another two years My passport is valid for another two years. I like it very much. I like it very much. I like یعنی من خوشم میاد دوست دارم it اون رو very بسیار much زیاد very much بسیار زیاد I like it من خوشم میاد ازش من دوستش دارم very much بسیار زیاد I like it very much من خیلی دوستش دارم I like it very much I like it very much You talk too much. You talk too much. You تو talk صحبت کردن too بیش از حد much زیاد too much یعنی خیلی زیاد بیش از حد you talk too much تو خیلی حرف میزنی you talk too much you talk too much We are close to our family. We are close to our family. We are ما هستیم close یعنی نزدیک و کمی تلفظش فرق داره با close یعنی بستن close یعنی نزدیک to به our family خانواده من to our family یعنی به خانواده من we are close ما نزدیکیم to our family به خانواده من we are close to our family ما به خانواده من نزدیکیم we are close to our family We are close to our family. Mom likes to cook for her family. Mom likes to cook for her family. مام مامان لایکس خوشش میآید یا دوست دارد میبینید که فعل لایک اس گرفته به خاطر اینکه مام یا مامان فاعل جمله سوم شخصه to cook که بپزد که آشپزی کند for برای her family خانواده اش و میبینید که در اینجا her برمیگرده به مام یعنی خانواده اش خانواده که خانواده مامان her family یعنی خانواده اوی خانم for her family یعنی برای خانواده اش mom likes to cook مامان دوست دارد که آشپزی کند for her family برای خانواده اش Mom likes to cook for her family. مامان دوست دارد برای خانواده اش آشپزی کند. Mom likes to cook for her family. Mom likes to cook for her family. I have my own room. I have my own room. I have من دارم. My مال من own چیزی که مربوط به منه و شخصی منه Room. اتاق my own room یعنی اتاق خود من I have my own room من اتاق خودم را دارم من اتاق شخصیم را دارم I have my own room I have my own room Emma has her own car Emma has her own car. اما خانم اما has دارد. فعل has برای اینکه اما سوم شخصه و نگفتیم have. پس اما has اما دارد. هر مال اوی خانم own car ماشین شخصیش یا ماشین خودش her own car یعنی ماشین خودش اما has her own car اما ماشین خودش را دارد اما ماشین شخصی خودش را دارد اما has her own car Emma has her own car. Leave me alone. Leave me alone. Leave یعنی ترک کردن یا رها کردن در اینجا می مرا alone تنها Leave me یعنی مرا رها کن alone تنها Leave me alone یعنی تنها رهایم کن تنهایم بگذار راحتم بگذار leave me alone leave me alone I must leave now. I must leave now. I must یعنی من باید یه کاری رو انجام بدم کدوم کار leave ترک کردن اینجا رو ترک کنم now اکنون I must leave یعنی من باید بروم از اینجا من باید اینجا را ترک کنم کی الان now I must leave now من باید الان اینجا را ترک کنم I must leave now I must leave now Do not put it on my desk Don't put it on my desk. Do not put یعنی قرار نده. Put یعنی قرار دادن یا گذاشتن. Do not put ساختار امر در حالت منفی. Do not put یعنی قرار نده نگذار. It اون چیزه رو on روی my desk میز من. Don't put it یعنی نگذارش. On my desk روی میز من. Don't put it on my desk. آن را روی میز من نگذار. Don't put it on my desk. Don't put it on my desk. May I put it here? May I put it here? May I یعنی آیا ممکن من فلان کارو بکنم؟ کدوم کار؟ put قرار بدهم it آن را here اینجا May I put it یعنی آیا ممکنه من اون رو بگذارم here اینجا May I put it here آیا ممکنه اینجا بگذارمش May I put it here May I put it here How old are you How old are you How یعنی چگونه یا چقدر یا چطور old سن یا پیر how old یعنی چند سال are هستی you شما how old are you شما چند سالت است یا شما چند سال سن دارید how old are you how old are you Grandpa is old but still full of energy. Grandpa is old but still full of energy. Grandpa یعنی بابا بزرگ is است old پیر but اما still هنوز full پر و تلفظ full رو باید دقت بکنید full نیست همچنین تلفظ still هنوز استیل نیست یا استیل نیست still still هنوز full pour of as energy انرژی full of energy یعنی سرشار از انرژی still full of energy هنوز مملو از انرژی grandpa is old بابا بزرگ پیره but still full of energy اما هنوز پر از انرژی grandpa is old but still full of energy بابا بزرگ پیر است اما هنوز پر از انرژی grandpa is old but still full of energy grandpa is old but still full of energy